ማስፎ እባላለሁ። የላይየ ቀበሌ የልማት ጣቢያ ኃላፊ ነኝ። ያው ዛሬ እንግዲህ በዋናነት ቀበሌያችን ካሉት ከወረደው ቀበሌዎች በሽምብራ potential የሆነ ቀበሌ ነው። ግን ይህን የሽምብራ potential የሆነ ቀበሌ አርሶ አደሩ በአብዛኛው በባህላዊ መንገድ ነው ሲጠቀም የቆየ። ግን አንዳንዴ አልፎ አልፎ ደግሞ ሞዴል የተባሉ አርሶ አደሮች በዘመናዊ መልኩ ሲጠቀሙ የቆዩበት ሁኔታ አለ። አሁንም እየተጠቀሙ ያለ አለ። ነገር ግን ይህን የሽምብራ ምርት ለመጨመር የመሬት ለምነትን ለመጨመር እንዲሁም አፈርን ለመጠበቅ ህያው ማዳበሪያ መጠቀም ወደፊት ከሞዴል አርሶ አደሮች ወጥቶ ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች መስፋት ስላለበት ዛሬ እንደ ምሳሌ ወደ አቶ ታከለ ዳምጤ ቤት ይህን ተሞክሮ ለማሳየትና ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማቅሰም ተሞክሮ ስለምንሰራ ወደ እሱ ቤት እየሄድኩ ስለሆነ ተከተሉኝ። ደህና አደርክ ታከለ። ዛሮት የን ደህና አደሩ። ደህና ጋሼ ደህና ሰነበትክን? ደህና ናቸው። ደህና ደህና ውላ አደርክ? እንዴት ነው? ደህና ደህና ሰነበትክን? ደህና ደህና ሰንብታችሁ? ደህና መስገን ደህና። ሽምብራው ዘር ተጀመረ? አዎ እየተጀመረ ነው። እንግዲህ ደርሳችኋል? ገና ናችሁ? ገና ነው ገና ነው። እንግዲህ እንደው ሳምንት እንደዛ እንግዲህ ይደርሳል። አዎ መቼም እንግዲህ <clears throat> እሺ። አቶ ታከለ እንግዲህ ወቅቱ አሁን የሽምብራ ዘር ወቅት ነው። ሽምብራ እየተዘራ ነው ያለ እና የሽምብራ ዘር ደግሞ በህያው ማዳበሪያ ያው ታሽቶ መዘራት አለበት። ከዚህ በፊትም ያው እናንተ ልምድ ያላችሁ ለሌሎች አርሶ አደሮች አስተማሪ እንዲሆን ያለህን ልምድ ብታካፍለኝ ፍቃደኛ ነህ? በእውነቱ የእናንተው ትምህርት ፍቃደኛ በሆነ ገውተኛ ነኝ። እኔም ወደ ስተ ግንባሩ አንተም በተመጎበኘትህን በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ግብርና የሚባል ይሄ ነው። እና ወደስተ ግንባሩ ደግሞ በማዳበሪያ እኛም እየተጠቀምን ወደስተ ግንባር ከፍተኛ ምርት እናገኛለን ብለን ተሞክሮ እየወሰደ ነው። እንግዲህ እናንተ ማለት ነው እንግዲህ በአስተማራችነት ምርት በዚህ እየወሰደ ነው። እንግዲህ እንኳን ለእኛ ለሌላውም እናስተምራለን እንግዲህ እና በጣም ጥሩ ነው። ተሞክሮ ጥሩ ነው። በጣም አቶ ታከለ ፍቃደኛ ስለሆንክ ተሞክሮህን ለማካፈል አሁን ህያው ማዳበሪያውንና ዘሩን ለማሸት ያቀረብካቸውን ቁሳቁሶች አንድ በአንድ ብታሳየኝ ጥሩ ነው። ቁሳቁሶችን አቅርቤ ያለውኝ በጠቅላላ አቅርቤ ያለው እና ላሳያችሁ። አሁን ይኸው ጋሽ ዋኘው ይኸው ለብ ያለ ውሃ ይኸው ሽንኳር ይኸው ይኸው ማዳበሪያው ይኸውነት ማሻው የሽንኳር ማንኪዋ ይቻተኝ የሚታሸው ሽምብራ ደግሞ ይኸው ይኸው የሽምብራው ማሻ ደርጀን ይኸው የሽምብራው ማንጠፋፊያ ጆንያ ይኸው። እሺ አቶ ታከለ ጥሩ። እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ማቴሪያል ያው አንድ በአንድ አቅርባ አሳይተኛል። ይኸው ማዳበሪያ አቅርባሃል፣ ይኸው ማንኪያም ይኸው አቅርባሃል፣ ስኳርም አቅርባሃል፣ ለብ ያለ ውሃም አቅርባሃል፣ ዘርም አቅርባሃል፣ ማንጣፈፊያ የዘሩን ማንጣፈፊያ ጆንያም አቅርባሃል፣ ለዘሩና ለብባለ ውሃ ማሻ ባልዲ ወይም ጀርዲን አቅርባሃል። በጣም ጥሩ ነው። ይህ ከሆነ እንግዲህ የእያንዳንዳቸውን ጥቅም ልትነግረኝ ትችላለህ? ውሃው ይሄ ሸግ ያለ ውሃ በሽንኳር ለመበጥበጥ በጡጦ ደግሞ ሽንብረውን ደግሞ እንዲያርሰውን ለመሆን እንዲሆን ለማለት ነው። ጆንያ የሆነ ለማንጣፈፊያ፣ ጀርደኑ ደግሞ ለመለጎሻ እና ይሄ ለዚህ ያገለግለናል። ይሄ የሽንኳሩ ጥቅም ለሽንብረው ጋር እንዲያያይዘውና እንደገና ማዳበሪያውን እንዲያያይዘው አቶ ተዋከለ ጥሩ ነው እንግዲህ የእያንዳንዳቸውን ጥቅም በጥሩ ሁኔታ ለማሳየት ሞክራል። ከዚህ በተጨማሪ ግን እኔም እንደ ሙያ አንዳንድ ነገር ልጨምራችሁ። ግን ከዛ በፊት አንተ ተንቆርጥጠ እኔ ከወንበር ቁጭ ብዬ ከምናወራው ተነስተን እናውራ። እስኪ ብድግ እና ልክ አንተ እንዳሳየኸኝ ያው የውሃው ጥቅም የዚህ ለብ ያለ ውሃ ነው እንግዲህ በጣም መሞቅ የለበትም ከሞቀ ህየው ማዳበሪያችንና ዘራችንን ጥቅም እንዲውል ስለማያደርገው ማለት ሊገለው ስለሚችል የፀሐይ ውሃ ወይም ለብ ያለ ውሃ መሆን አለበት ማለት ነው እና የዚህ ውሃ ዋናው ጥቅሙ ስኳሩን በጥብጦ ዘሩን በማርጠብ ህያው ማዳበሪያው ከዘሩ ጋር እንዲያያዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የዚህ የስኳሩ ጥቅም ዋናው የስኳሩ ጥቅም ዘሩንና ህያው ማዳበሪያ እንዲያያዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው፣ ወይም እንዲጣበቅ ለማድረግ ነው። ቀጣይ ማንኪያው ደግሞ ያው የስኳሩ መለኪያ ነው። ስኳሩ የምንለካበት መመጠኛ ናት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ጀርዲን ወይም ባልዲ ምንድን ነው? ዘሩንና ህያው ማዳበሪያውን የምንለውስበት ማለት ነው። ዘሩንና ህያው ማዳበሪያውን የምንለውስበት። ከዛ ውጭ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ለብ ያለውን ውሃንና ዘሩነንም እንትን ስንል ስንለውስ ያገለግላል ማለት ነው። ሁለት ጥቅም ነው ያለው። በመጀመሪያ ደረጃ ምን እናደርገዋለን? ዘሩንና ለብ ያለውን ውሃ ከዚህ ውስጥ አግብተን እንዲረጥም እናደርግና ወደ ጆንያ እንዘረገዋለን። ከጆንያ ዘርግተን ትንሽ በንፋስ ከደረቀ በኋላ ደግሞ ህያው ማዳበሪያውንና ዘሩንም እንለውስበታለን ማለት ነው። ይሄ የዚህ ጥቅም ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ጆንያ ነው። ይህ ጆንያ ደግሞ እንግዲህ ለብ ባለው ውሃ የታሸውን ውሃ ከዚህ ላይ ዘርግተን እንዲጣፈፍ በማድረግና ንፋስ እንዲያገኝ በማድረግ ትንሽ በጣም እርጥበቱ በፀሐይ ሳይደርቅ መዳፋችን ላይ ዘሩን ስናደርግ ብዙ ዘር ተያይዞ የሚመጣ ከሆነ እንግዲህ ያ ሰዓት ህያው ማዳበሪያችን ብናሸው ይጣበቅልናል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ነው መረዳት ያለብን። ሌላው ህያው ማዳበሪያ ነው ዋናው እንግዲህ የዚህ ህያው ማዳበሪያ ጠቅሞ ያው የሽምብራ ምርታችን ለመጨመር ነው። የዚህ ጥቅም ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ የአካባቢ ብክለትን በመቀነስ የአፈር ለምነትን በመጨመር ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ የተሻለ ጥቅም አለው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ማለት ነው። እሺ አቶ ታከለ ጥሩ እንግዲህ ስለ ጥቅሙ ያው በደንብ ተነጋግረናል። ቀጣይ እንዴት እንደሚሰራ አሳየኝ። እኔም ደግሞ ስራውን እየገባሁ አግዛለሁ። እኔም ወደ ስራው ልግባ፣ አንተም እግዘኝ እና ሁሉም እንስራው። አጥላ ላይ ስላለን አሁን ስራው አጥላ ላይ ስለሚሰራ አሁንም አጥላ ላይ ነው ያለን። መሬቴ አንዲት ቃዳ ናተኝ። እንደገና አንድ ሌትር ውሃ አቅርቤ ያለው። ሽንኳር ደግሞ ሶስት ማንኪያ አቅርቤ ያለው። ጫታ ሸግ ብላለች። ውሀይት በጣም አልሞቀችም፣ በጣም ትማላለች። ብቻት ወደ ደረጃው እየገለበጥኳት ናት። ይቻተኝ ለቃዳ መሬት ሶስት ማንኪያ ሽንኳር እያደረኩ ነው። <clears throat> በልሽ በጥብጣ ይዙ። በጣም አሪፍ ጎበዝ። ቴክኖሎጂ ገብቷቸዋል ማለት ነው። በጥብጣ አሁን ሰውን ውስጧን የተቋጠረችውን ስኳሩ በል ትገናኝ። በጣም አሪፍ በል። እስኪ አምጠው እኔም አንዳንዴ ላግዝህ በቃ ያው ተበጥብጧል ስኳሩ። እሺ ሽምብራችን እንዲያራጥበው ወደ ውሃው ለመጨመር እንሞክራለን። በል አሪፍ በቃ እና ለጉስ ለጉሰው ወደ እንዲረጠው ማለት ነው። በደንብ በታች ውስጥ ነው እንዲደርሰው በቃ ለው በታች ነው ለጉስ በደንብ አድርገህ er እንግዲህ አቶ ታከለ ጥሩ ነው። አንተም ገብቷል አደራረጉ። እኔ ግን አንዳንድ ሙያዊ የሆኑ ነገሮችን ለመጨመር ያው እንግዲህ ልንለውሰው ያሰብነው ዘር ለአንድ ቃዳ ነው። አንድ ቃዳ ደግሞ 25 ኪሎ ግራም ነው የሚፈጀው ምክንያቱም ለሄክታር 100 ኪሎ ግራም ስለሆነ እቺ የምንለውሳት ዘር 25 ኪሎ ግራም ናት። እንዲሁም የሚያስፈልገን ውሃ አንዱ ጆክ ነው ለሄክታር አራት ጆክ ስለሆነ፣ በተመሳሳይ የሚያስፈልገን የስኳር መጠን ደግሞ 3 ማንኪያ ስኳር ነው። ምክንያቱም ለሄክታር 12 ማንኪያ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ያው ለውሰን ውሃው መርጠብ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሆነት ኬሻው ይኸውናተኝ ይኸው በእሽው ደግሞ እሺ፣ ይኸው ይኸው እንደገና ደግሞ ሽምብራችን ደግሞ ይኸው እና እናንጣፍፋለን። ይኸው እሺ እሺ እሺ ማዳበሪያው ይኸውነት እንረጉተው ማሽግረው ይዟል። ይኸው አዎ ትክክል። አሁን ይኸው በመዳፍ መያዝ ጀምሯል። ዳንግራ ማርኬት እንጀምራለን። እንግዲህ ይኸው መያዝ ጀምሯል፣ መያዝ ጀምሯል። አሁን እንትን በሉ ከአንድ ቦታ ይኸው እንግዲህ ለአንድ ቃዳ መቶ ሀያ አምስት ግራም ናት። جلب وثرى اي ذا በጣም በኃይል ማጥበቅ የለብንም ደግሞ እንዴት እናደርግ። ምክንያቱም የዞሩን ቆዳ እንዳንቆር እንዳንቆደው ማለት ነው። በቃ በቀስታ እንዲያረግነ ዞሩ ከህየው ማዳበሪያው በደንብ ያዝና ጠቁር ድረስ ማሽን አለብን ማለት ነው። እሺ እሺ እሺ እሺ አሁን ታወቀ ነው። እሺ አቶ ታከለ ጥሩ እንግዲህ ያው ዘራችን በህያው ማዳበሪያ አሽተናል። ያው ጠቆር ያለ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ያው ጠቁሯል። ይህ መጥቆሩ ምልክት የሚያሳየው ደግሞ ዘሩና ህያው ማዳበሪያው መገናኘቱን ነው። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ይህ ዘር የሚቆየው ለ አራት ሰዓት ነው። ማደር የለበትም እንደታሸ። የበሬ ጥረት እንኳን ቢገጥም በደባይት በሬ ተደባይተ ዘር ተማደር አለብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ያለውን ዘራችን እፍር እናርገን በመያዣ ወስደን ከጠላ ቦታ አስቀምጠን ዘራችን እንዘራለን ማለት ነው። ከዛሬ አዳር ውጭ ግን ይሄ ዘር አያገለግልም። ስለዚህ ዛሬ የግድ ማለቅ አለበት ማለት ነው እና አሁን ዘራችን መዝራት መጀመር እንችላለን። ሾር በሾር እየጣለ ነው እያለበት ነው እየሄድን ነው። በጣም ጥሩ ንፋስ ፀሐይ እንዳያገኘው ወጣ ወጣ ያለችው ነው አፈር ማልበስ ይኸው እንዲያደርግን ነው። ጥሩ በል ይኸው ጥሩ ይኸው በል ይኸው በል በእሷ አቅም መንገድ ሄድ። አቶ ታከል እንግዲህ ጥሩ ያው ዛሬ ከአንተ ተሞክሮ ብዙ ነገር እኔም የወሰድኩት ነገር አለ፣ አንተም ለራስ የወሰድከው ነገር አለና በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ምክንያቱም ብዙ አርሶ አደሮች ከአንተ መማር የሚችሉ ስላሉ በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ብታስተላልፍ እድሉ ልስጥ። ለህብረተሰቡ የሚያስተላልፈው መልእክት ሁሉ አርሶ አደር ጠቀም እመክራለሁ። አቶ ታከለ እንግዲህ ዛሬ የዋልንበት ሁኔታ ጥሩ ቆይታ ነበረና እንግዲህ አንተም ሌላ ስራ ስላለ እኔም ሌላ ስራ ስላለብኝ ሌሎች አርሶ አደሮች ስላለብኝ አመሰግናለሁ በጣም ለነበረን ቆይታ። ደህና እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እየመጣች ደግሞ እንድታዩን እንግዲህ በስተ መጨረሻ እንደ ባለሙያ ማስተላልፈው መልእክት ሌሎች አርሶ አደሮችም ልክ እንደ ታከለ ሽምብራን በህው ማዳበሪያ አሽተው በመጠቀም የአፈር ለምነታቸው መጨመር እንደሚችሉና እንዲሁም የመሬት አሲዳማነትን ማስቀረት እንደሚችል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የሽምብራን ምርትና ምርታማነት መጨመር እንደሚቻል ያው ከተጠቀሙ አርሶ አደሮችም እየተጠቀሙ ካሉም ለማየት ተችሏል። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር ይህን ይሄው ማዳበሪያ ተጠቅሞ ምርትና ምርታማነቱን መጨመር አለበት። ከዚህ ጋር አያይዤ መናገር የምፈልገው ደግሞ በተጨማሪ የታሸው ዘር ከ24 ሰዓት ውጭ መቆየት አይችልም። ለዛውን ቀን እንደታሸ በዛውን ቀን ተዘርቶ ማደር አለበት። ስለዚህ ከዚህ ላይ ሁሉም አርሶ አደር ግንዛቤ ወስዶ ጥንቃቄ አድርጎ በዚህ መልኩ መጠቀም እንዳለበት መልእክቴን አስተላልፋለሁ እንደ ባለሙያ። ሽምብራን በህያው ማዳበሪያ አጭተን ወይም ለውሰን በምንጠቀምበት ሰዓት የምንከተላቸው የትግበራ ነጥቦች አንደኛው የትግበራ ነጥባችን ለአንድ ሄክታር የሚበቃ የሽምብራ የዘር መጠናችንን በአራት ሊትር ለብ ባለ ውሃና በ12 ማንኪያ ስኳር ጥላ ስር ላይ በመሆን ማሸት አለብን። ሁለተኛው የትግበራ ነጥባችን በስኳር የታሸውን ዘር ጥላ ስር ላይ በመሆን በኬሻ በመዘርጋት ማንጣፈፍ አለብን። ሶስተኛው የትግበራ ነጥባችን በስኳር የታሸው ዘር ለጥቂት ሰዓት በንፋስ ደረቅ እንዳለ እጃችን መዳፍ ላይ በማድረግ የማጣበቅ ሁኔታውን ካየነ በኋላ በህያው ማዳበሪያው ዘሩ በደንብ እስኪጠቆር ድረስ በጣም ጉልበት ሳንጠቀም ሽፋኑ እንዳይላቀቅ መጠቀም አለብን። አራተኛው የትግበራ ነጥብ ለአንድ ሄክታር መሬት የሽምብራ ለአንድ ሄክታር የሽምብራ ዘር መሬት 500 ግራም ህያው ማዳበሪያ ያስፈልገዋል። አምስተኛው የትግበራ ነጥብ የአካባቢ ብክለትን ለመቀነስ የአፈር ለምነትን ለመጨመር ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ይልቅ ህያው ማዳበሪያ መጠቀም የተሻለ ነው። ስድስተኛው የትግበራ ነጥባችን በህያው ማዳበሪያው የተለወሰውን ዘር አንደኛው ሰው አንደኛው ሰው በመስመር ሲዘራ ሌላኛው ሰው ደግሞ እየተከተለ ዘሩን በአፈር ማልበስ አለበት። ምክንያቱም ህያው ማዳበሪያው የተሰራው ህይወት ካለው ነገር ስለሆነ በቀላሉ በፀሐይ ብርሃን ሊጎዳ ስለሚችልና ህይወቱን ሊያጣ ስለሚችል እንዲሁም ከ24 ሰዓት ውጭ መቆየት ስለማይችል ከዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርገን ብንዘራ የተሻለ ነው።